नमस्ते जियोजेब्रामा जीवा र चापको सिद्धान्तहरू नामक ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलको अन्त्यसम्ममा तपाईँहरू यी सम्बन्धी सिद्धान्तहरू साबित गर्न सक्नुहुन्छ वृत्तको जीवा वृत्तको चाप हामी आशा गर्छौं तपाईसँग जियोजेब्राको आधारभूत ज्ञान छ नभएको खण्डमा हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला डट अर्ग यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म उबुन्टु लिनक्स 11.10 संस्करण र जियोजेब्रा 3.2.470 संस्करण प्रयोग गर्दै छु हामी निम्नलिखित जियोजेब्रा टुलहरू प्रयोग गर्छौं circle with radius circular sector with centre between two points circular arc with centre between two points midpoint र परपेंडिकुलर लाइन एउटा नयाँ जियोजेब्रा विन्डो खोलौं ड्यास होम अनि मिडिया एप्समा क्लिक गरौ टाइपको तल एजुकेशन र जियोजेब्रा रोजौ एउटा सिद्धान्त साबित गरौ Perpendicular from center of a circle to a chord bisects the chord. Perpendicular from center A of a circle to chord BC bisects it. यो सिद्धान्त साबित गरौँ यो कार्यको लागि म एक्सिसको सट्टा ग्रिड लेआउट प्रयोग गर्दैछु ड्राइङ प्याडमा राइट क्लिक गरौँ ग्राफिक भ्यूमा एक्सिसको सट्टामा ग्रिडलाई रोजौ एउटा वृत्त बनाऊ टूलबारबाट circle with centre and radius tool रोजौ ड्रइङ प्याडमा ए पोइन्ट राखौं एउटा डायलग बक्स खुल्छ अर्धव्यासको मान 3 राखौं मा क्लिक गरौं एक केन्द्रबिन्दु र 3 सेन्टिमिटर अर्धव्यासको एउटा सर्कल बन्छ पोइन्ट ए लाई सारेर सर्कलको हलचल हेरौं segment between two points tool रोजौं बी र सी पोइन्ट वृत्तको परिधिमा इन्कित गरौं जीवा बन्छ BC जीवामा एउटा लम्ब खिचौं जुन A बिन्दु हुँदै जान्छ टुलबारबाट परपेंडिकुलर लाइन टुलमा क्लिक गरौँ BC जीवामा र A बिन्दुमा क्लिक गरौँ B बिन्दुलाई चलाउँ अनि लम्बको हलचल विचार गरौँ लम्ब र BC जीवा एउटा बिन्दुमा काटिन्छ इन्सर्ट टु अब्जेक्ट्स टुलमा क्लिक गरौँ काटिएको बिन्दुलाई D नाम दिउँ D बिन्दु BC जीवाको मध्यबिन्दु हो होइन हेरौ। डिस्टेन्स टुलमा क्लिक गरौ। बिन्दुहरूमा क्लिक गरौ। B D D C याद गरौ BD र DC को दूरी समान छ यसको मतलब D BC जीवाको मध्यबिन्दु हो CAD कोण नापौं एंगल टूलमा क्लिक गरौँ बिन्दुहरुमा क्लिक गरौँ C D A CAD कोण 90 डिग्री छ सिद्धान्त साबित भयो C बिन्दुलाई चलाएर हेरौं अनि C बिन्दुसँगै दूरी परिवर्तन भएको हेरौं अब फाइल सेभ गरौ क्लिक गरौ फाइल सेभ एज म फाइलको नाम सर्कल कर्ड लेख्छु मा क्लिक गरौ अब अर्को सिद्धान्ततिर लागौ एउटै जीवाबाट बनेको उत्कीर्ण कोणहरू बराबर हुन्छन् उत्कीर्ण कोणहरू BDC र BEC एउटै जीवाबाट बनेकोले बराबर हुन्छ सिद्धान्त साबित गरौ। नयाँ जियोजेब्रा विन्डो खोलौ। क्लिक गरौ फाइल न्यू एउटा वृत्त बनाऊ टुलबारबाट the circle with centre through point टुलमा क्लिक गरौ। केन्द्रबिन्दु A इन्कित गरौ। र फेरि वृत्तको परिधिमा क्लिक गरौ बिन्दु बी र सी राखौ चाप बीसी बनाऊ circular arc with centre between two पोइन्ट्समा क्लिक गरौ वृत्तको परिधिमा क्लिक गरौ ए बी र सी बिन्दुहरूमा बीसी चाप बन्छ चाप को विशेषता परिवर्तन गरौ अल्जेब्रिक भ्यूमा D मा राइट क्लिक गरौ अब्जेक्ट प्रोपर्टिज रोजौ कलर ग्रीन रोजौ क्लोज क्लिक गरौ न्यू पोइन्ट टु क्लिक गरौ वृत्तको परिधिमा D र E बिन्दु इन्कित गरौ दुईटा कोणहरू BC जीवाबाट बिन्दु D र ई सम्म लगाऊ पोलिगन टूल क्लिक गरौ फेरि क्लिक गरौ ई बी डी सी र फेरि चित्र पूरा गर्न ईमै C र बीईसी e कोणहरू नापौं एंगल टुलमा क्लिक बिन्दुहरु बिन्दुहरूमा क्लिक गरौ B, D, C र B, E, C कोण BDC र BEC को मान समान देख्न सक्छौं अर्को सिद्धान्त साबित गरौ एउटा जीवाबाट बनेको केन्द्रबिन्दुको कोण सोही जीवाबाट बनेको उत्कर्ण कोणको दुई गुणा हुन्छ बीसी जीवाबाट बनेको बीएसी कोण उत्कर्ण कोणहरू बीईसी e र BDC को दुई गुणा हुन्छ यो सिद्धान्त साबित गरौ एउटा सेक्टर एबीसी बनाऊ circular sector with centre between two points मा क्लिक गरौ बिन्दुहरुमा क्लिक गरौ A B C sector ABC को रङ परिवर्तन गरौ सेक्टर एबीसी मा राइट क्लिक गरौ अब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रोजौ रंग, ग्रीन क्लोज मा क्लिक गरौ BAC कोण नापौं एंगल टूलमा क्लिक गरौँ अनि बिन्दुहरूमा क्लिक गरौँ B A C BAC कोण BEC र BDC कोणहरू भन्दा दुई गुणा ठूलो छ C बिन्दु चलाएर हेरौं BAC कोण सधै BEC र BTC कोणको दुई गुणा भएको याद गरौँ तसर्थ सिद्धान्तहरू साबित भयो यो सँगै हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुग्यौं याद राखौं यो ट्युटोरियलमा हामीले निम्न कुराहरू साबित गर्न सिक्यौं केन्द्रबिन्दुदेखिको लम्ब जीवाको मध्यबिन्दु हुँदै जान्छ एकै जीवाबाट बनेका कोणहरूको मान समान हुन्छ वृत्तको एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण उत्कीर्ण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ कार्यस्वरूप तपाई यी कुराहरू साबित गर्नुहोस् वृत्तको समान जीवा केन्द्रबिन्दुबाट समान दूरीमा हुन्छ वृत्त बनाउनुहोस् पोइन्ट टुलबाट दिइएको लम्बाईको खण्ड रोज्नुहोस् दुईटा बराबर जीवा बनाउन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् केन्द्र बिन्दुबाट जीवामा लम्ब बनाउनुहोस् दुई खेरा जोडिएको बिन्दुलाई नाम दिनुहोस् लम्बहरूको दूरी नाप्नुहोस् कार्यको प्रतिफल यस्तो देखिनुपर्छ यो URL भएको भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एउटा भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद